Biblical Foundations, Chapter 4, Section 3, Supplemental Notes. So now, uh, <laughs> Entschuldigung. <laughs> Wir sind immer noch im Kapitel 4 und jetzt kommen, kommt eine, eine Botschaft über die Manifestationen des Heiligen Geistes. We are looking at the nine manifestations of the Spirit as listed in 1 Corinthians chapter 12 from verse 4 to 11. Und wir schauen uns jetzt an, die Manifestationen des Heiligen Geistes, wie wir sie finden in 1. Korinther 12, 4 bis 11. Within the church, there are different spiritual gifts. Innerhalb der Gemeinde Jesu sind ganz verschiedene geistliche Gaben. And each gift is of the same spirit. Und alle diese Gaben kommen aus demselben Geist. And it's designed not for the benefit of the individual, but for the church und diese Gaben sind nicht gegeben, um den einzelnen Gabenträgern Ehre zu geben oder besondere Positionen, sondern um die Gemeinde Jesus zu segnen. It's meant for the good of all. Und es, äh, diese Gaben wurden gegeben zum Segen für alle. The focus is to have unity. Und äh, das Ziel dieser Gaben ist, um Einheit zu bekommen. And a healthy functioning of the church. Und eine gesunde Zusammenarbeit der Gemeinde Jesu. In a healthy body, every part plays its role to make the body healthy. Und in einem gesunden Leib hat jeder Teil seine Funktion gut zu erfüllen, damit der ganze Körper sich wohlfühlt. Now unity does not mean uniformity. Und Einheit bedeutet nicht Gleichheit. There is to be diversity. Äh, alle diese verschiedenen Teile unseres Körpers haben verschiedene Funktionen und Aufgaben. We are not to overemphasize some of the spiritual gifts while neglecting others. Und wir sollen nicht äh, bis, äh, einige geistliche Gaben überbetonen und dabei die Manifestationen anderer Gaben äh, zu äh, vernachlässigen. All true and legitimate manifestations of the Spirit come from God. Alle wahren äh, Manifestationen des Heiligen Geistes kommen von Gott. And they're to be used in God's service and for his glory. Und die sollten eingesetzt werden für seine Ehre und äh, um seinen Dienst auf Erden zu verbringen. Well, let's look at them kind of briefly one by one. Und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Manifestationen des Heiligen Geistes an, eins nach dem anderen. We'll follow the listing that is in 1 Corinthians chapter 12 from verse 4. Und äh, wir fol folgen jetzt dieser Liste, die wir im 1. Korinther 12, Vers 4 finden. The first one is the word of wisdom or a message of wisdom. Das erste ist das Wort der Weisheit oder die Botschaft der Weisheit. It's an anointing of the Spirit. Es ist eine, eine Salbung vom Heiligen Geist. That in the time of need gives you the right words to say. Äh, die dir in einer Zeit des, der Not oder des Bedürfnisses dir die richtigen Worte gibt. A message of wisdom helps us when a critical issue arises and we need to make an important decision. Also eine Botschaft der Weisheit hilft uns, wenn kritische Situationen kommen und wir wichtige Entscheidungen treffen müssen. A word of wisdom is helpful for solving difficult problems in the church. Und ein Wort der Weisheit hilft uns, schwierige Probleme in der Gemeinde zu lösen. Und äh, zu entdecken, was Gott möchte, dass wir tun. Es ist eine Botschaft der Weisheit von Gott. The second one is a word of knowledge or message of knowledge. Die zweite, äh, die zweite äh, Manifestation des Heiligen Geistes ist ein Wort der Erkenntnis oder eine Botschaft der Erkenntnis. It's the ability given by the Spirit to know facts about a situation. Es ist die, die, die Fähigkeit, die der Heilige Geist gibt, damit wir Tatsachen in einer Situation erkennen. That couldn't have been known by natural means. Die man durch auf natürliche Weise nicht hätte wissen können. This gift allows someone to see a situation as God sees it. Und diese Gabe erlaubt uns, Situationen zu erkennen, wie Gott sie erkennt. It's like this supernatural knowledge that is spoken forth. Und es ist die übernatür das übernatürliche Erkennen, die, das ausgesprochen wird. Number three, we'll look at the manifestation faith. Und Nummer drei ist die geistige Manifestation Glauben. Faith is a gift of the Spirit that giving you the confidence that God is going to work in a particular way. Und Glaube ist eine Gabe des Heiligen Geistes, dass dir die Vertrauen gibt, dass Gott äh, in einer besonderen Sache etwas Besonderes tun wird. You know that God is going to work in this particular instance or in this particular situation or in this particular way. Du weißt, Gott wird in der besonderen Situation oder auf diese Frage hin besonders, etwas Besonderes tun. Such faith is planted there by God. Und solcher Glaube wird von Gott in uns hineingesetzt. Even when it looks impossible, you stand strong. Selbst wenn die Situationen unmöglich ausschauen, bleibst du stark. No matter what tries to shake you, you are not shaken. Ganz gleich, was dich erschüttert, du wirst nicht erschüttert. You know, some things are so much beyond our human understanding and we go, that seems impossible. But with the gift of faith, you say, it is possible and it will happen. Ja, es gibt nämlich Situationen, wo man Menschen sagt, das ist unmöglich. Aber mit der Gabe des Glaubens kannst du sagen, das wird passieren sich ergeben. Das wird funktionieren. The faith that we're talking about, it's a gift from God. Und dieser Glaube, von dem wir jetzt hier sprechen, ist ein Geschenk von Gott. It can't be worked up in your own strength. Like, well, just kind of name it and claim it. We're not talking about that. Und das kannst du nicht in deiner eigenen Kraft dir zusammenbasteln, ja? Also nenn es und beanspruche es. Nein, es ist eine Gabe von Gott. Faith is not a way of getting anything that your flesh desires. Glaube heißt nicht, dass du das bekommst, was dein Fleisch sich wünscht. Faith has always been the key that opens the door for the work of God around the world. Und Glaube war immer der Schlüssel, um die Türen zu öffnen für den Glauben um die Welt herum. Many times faith it bypasses our human thinking It's something that comes from within. Glaube geht oft an unserem logischen Denken vorbei. Es ist etwas, was von innen herauskommt. Number four, gifts of healings. Nummer vier, Gaben der Heilungen. These are gifts used by God to restore others physically, emotionally, mentally or spiritually. Gaben der Heilungen sind Gaben, die Gott verwendet, um Menschen zu äh, äh, wiederherzustellen durch äh, körperliche Heilung, emotionale, mentale und geistliche. It is written in the plural. Es, es heißt Gaben der Heilungen, also es ist Mehrzahl. Since there are different kinds of illnesses, then there are different types of healings. Es gibt viele verschiedene äh, Typen von Krankheit und deshalb gibt es auch viele verschiedene Typen von Heilungen. Now the gift of healing is Uh, not the same thing as medical knowledge or practices that can help people who are sick or hurt. Also die Gaben der Heilungen sind nicht dasselbe wie medizinisches Wissen oder Praktiken, uh, die Menschen, den Menschen helfen, die krank sind oder verletzt sind. Rather, these spiritual gifts are supernatural workings to restore someone's health. Also diese Gaben der Heilungen sind übernatürliche Fähigkeiten, äh, jemanden wieder in die volle Gesundheit zu bringen. They are works that are entirely of God. Das sind also äh, Arbeiten Gottes, die total vom Himmel kommen. And as such, they're not limited. When doctors say it is impossible, it is not impossible for God. Und wenn Ärzte sagen, das ist unmöglich zu heilen, das ist nicht unmöglich für Gott. Someone who genuinely has the gift of healing Jemand, der also wirklich echte die Gabe der Heilungen hat, will be directed by the Spirit and not their own desires. wird vom Heiligen Geist geleitet und nicht von seinen eigenen Wünschen. They will draw attention to Jesus Christ and not themselves. Und der wird äh, die ganze Aufmerksamkeit auf Jesus Christus lenken und nicht auf sich selbst. Now this is a gift that is oftentimes abused Or, or there could be fake or false healings to try to attract people to a certain false teacher. Beware. Und äh, passt besonders bei, dem, bei den Gaben der Heilungen auf. Das verwenden Menschen oft, um Aufmerksamkeit an sich zu, zu ziehen und auch äh, eine, äh, Menschen auf einen falschen Weg zu bringen. Number five, the working of miracles. Nummer fünf, die äh, äh, Wunderwirkung. A miracle is something that is humanly impossible, but divinely simple. Ein Wunder ist manchmal etwas, was menschlich unmöglich ist, aber göttlich einfach. It's a show of God's divine power. Es äh, zeigt uns Gottes äh, also die göttliche Kraft. Many times it's a sign to accompany God's message. Und oft ist es also Heilungen oder Wunder werden oft verwendet als eine, eine Bestätigung der Botschaft der, des Evangeliums. It's accompanying the messengers of God and, and showing that they are actually bringing something that is coming from God. Und es bestätigt die Botschaften, die äh, Evangelisten, äh, Apostel bringen und die bestätigen das Wort Gottes. Now there's a great danger that someone would use this gift for their own personal benefit. Aber es ist eine große Gefahr, dass jemand diese Gabe verwendet, um selber äh, etwas für sich herauszuholen. The gifts of healing and the working of miracles, they often operate in conjunction or alongside the gift of faith. Und diese Gaben der, äh, der Heilung und äh, die äh, Wunder wirken, wird oft in Zusammenhang sich manifestieren, wo Glaube ist. miracles and healings aren't to be done just at the whim of the person who has these gifts. Und äh, Wunder und Heilungen sollen nicht einfach dort stattfinden, wo individuelle Menschen diese Gaben haben. As if it's a gift uh, just there at their fingertips for their disposal and for their own purposes. So dass sie einfach ja nur know, Wunder wirken können, Heilungen, um sich selbst einen Namen zu machen. Instead, they're to operate as prompted by God. Auch diese Gaben des Wunderwirkens, der Heilungen, soll initiiert werden von der, von der Kraft Gottes. And they are given the faith to perform such a miracle or such a work. Und diese Menschen bekommen dann auch die, den Glauben, um so etwas dann freizusetzen. An example of this is in Acts chapter 14. You can read it on your own from verse 8 to 10. Und ein ganz wunderbares Beispiel dafür ist in der Apostelgeschichte 14, 8 bis 10. Kannst du selber nachlesen. Number 6, prophecy. Nummer 6, Prophetie. This is the telling forth of God's message in a particular situation. Prophetie ist das ist das eine Botschaft Gottes zu geben für eine besondere Situation. Prophecy is always in accord with God's word. It will not contradict God's word. Und Prophetie wird niemals das Wort, dem Wort Gottes zu widersprechen. Declaring the purposes of God. Und äh, Prophetien erklären die Absichten Gottes. Kind of reproving or, or admonishing the wicked to turn from their ways. Aber es ist auch oft eine Ermahnung oder eine eine Botschaft an, äh, an Menschen, die auf dem falschen Weg sind, um umzukehren. A word of comfort to those who are afflicted. Oder ein, ein Wort der Ermutigung für die, die gerade leiden. And then revealing things that are hidden, uh, especially foretelling of some future events. Und auch uh, offen, das Offenbarwerden von Dingen, die versteckt sind, verborgen sind, auch zukünftige Ereignisse. So we see that prophecy has many different aspects or ways that it can be manifested. Und so sehen wir, dass Prophetie ganz viele Wege hat, um sich zu manifestieren. Uh, there are some who believe that this gift has ceased, that it has been removed from the church. They're cessationists. Und uh, es gibt wirklich Leute, die glauben, uh, dass diese wunderbaren Gaben von der Kirche bereits verschwunden sind. They try to define prophecy as preaching. Und dann versuchen sie, das Predigen als Prophezie zu, be äh, zu benennen. Well, I think that's inaccurate. Ich glaube, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. There is a Greek word for preaching. Da, es gibt ein griechisches Wort für Predigen. And then there's a different Greek word for divinely inspired speech, which is how prophecy is. Und ein anderes griechisches Wort für göttlich inspirierte Aussagen. In 1 Corinthians chapter 12 verse 10, im 1. Korinther 12:10 Paul is using the word for divinely inspired speech. Da verwendet Paulus das Wort für göttlich inspirierte Rede. And I'm not really good at Greek, but the word is prophetia, Strong's number 4394. Und das ist äh, Prophetia. Ah, ja, im Strong's Concordance G4394. And there's a different word for preaching. Und da gibt es noch ein anderes Wort für predigen. Which is uh, keryguma, or in the Strong's, uh, it is G2782. You can do some more research into that on your own. Preaching is Kerugma. Und es wäre auch in Strong's Concordance G2782. Well, we need prophecy because we need to hear from God. We brauch, wir brauchen Prophetien, denn wir müssen von Gott hören. Number seven, the discerning of spirits. Und Nummer sieben, die, der Unterscheidung der Geister. And this is the ability to tell the difference between what is true and false doctrine. Und das ist jetzt die Gabe, zu <clears throat> unterscheiden zwischen echter und falscher Lehre. Between what is of the Holy Spirit and what is not of the Holy Spirit. Zwischen was ist vom Heiligen Geist und was ist nicht vom Heiligen Geist. It's the ability to discern, to, to distinguish between genu uh, uh, genuine revelation from God and that which is false. Und es ist äh, die Unterscheidung der Geister zwischen dem Geist des Wortes Gottes und dem Geist, äh, also zwischen richtig und falsch. When someone utters a prophecy, especially in the church, we need to be able to discern, is it from God or is it not from God? Und wenn jemand in der Gemeinde eine Prophetie ausspricht, dann müssen wir entscheiden, ist dieses Wort wirklich von Gott spricht Gott durch diese Person oder nicht. And that's why I think the discerning of spirits is mentioned exactly after prophecy in this list in, in 1 Corinthians chapter 12 verse 10 because we need to discern whether the prophetic message is from God or it's not. Und diese Gabe, die Geister zu unterscheiden, wird sofort nach der Gabe der Prophetie genannt, denn es ist wichtig für uns, dass wir unterscheiden, ist diese, diese Botschaft von Gott oder von Satan. Yes, God wants us to distinguish whether something is from Him or whether it comes from Satan. We need this gift of discernment. Wir müssen unterscheiden, ist das jetzt äh, Weisheit von Gott oder von Satan. Wir müssen das entscheiden. It's the wisdom to correctly evaluate whether a behavior or a teaching is from God. also die Geisterunterscheidung ist die Weisheit, korrekt zu erkennen, äh, ob ein, ein Verhalten oder eine Lehre von Gott ist oder nicht. So when you see something going on in the church, those with this gift will know, is this from God or is it not from God? So, wenn du etwas in der Gemeinde siehst, was dir Fragezeichen gibt, dann kannst du äh, mit dieser Gabe unterscheiden, ist es von Gott oder nicht. The church should discern the word of anyone who claims to speak on behalf of God. Und äh, es ist eine Gabe, die diese Unterscheidung der Geister, um Menschen zu erkennen, die aus sich selbst heraus sprechen oder aus Gott. Number eight, the gift of tongues. Und Nummer 8 ist die Gabe des Sprachengebetes. Or speaking in tongues. Oder eben in Sprachen zu beten. And this is man speaking to God. Und diese Gabe äh, bedeutet, dass die Menschen mit Gott sprechen. It's like prayer and, and giving thanks and praising God. Es ist äh, äh so äh, wie Gebet, Gott zu danken, Gott zu preisen. It's not prophecy, it's not thus saith the Lord. Und es ist nicht Prophetie, das Sprachengebet. Kannst du nicht sagen, so spricht der Herr. It's the ability, ability to speak fluently in another unlearned language through the power of the Holy Spirit. Es ist die Gnade, eine, eine, eine Sprache, die man nicht gelernt hat, fließend zu sprechen durch die Kraft des Heiligen Geistes. It may be a known earthly language, Or it could be an unknown heavenly language. Es kann eine bekannte irdische, also auf der Erde bekannte Sprache zu sein, sein oder eine himmlische Sprache. The gift of tongues has three purposes. Die, Gab, äh, die, die, die Spra äh, Sprachengebet hat drei verschiedene äh, Bedeutungen. Number one, it is a sign to unbelievers. We read that in 1 Corinthians 14, 22. Es ist erstens einmal ein Zeichen für die Ungläubigen. Davon lesen wir in 1. Korinther 14, 22. Number two, it is a means to pray or praise God. Also 1 Corinthians 14, but there in verse 2. Uh, äh, und es ist auch ein Zeichen oder es ist eine, eine, ein Weg, Gott zu preisen und ihn anzubeten. Und davon lesen wir in 1. Korinther 14, 2. And number three, Tongues is a way for the church to be edified when there is interpretation. Und drittens kann ein, Spra äh, ein Sprachengebet auch die ganze Gemeinde äh, ermutigen, wenn eine, äh, eine Übersetzung da vorhanden ist. 1 Corinthians 14:5 makes that very clear. Und im 1. Korinther 14:5 lesen wir ganz klar davon. Not everyone who has the Holy Spirit should be expected to speak in tongues. Und da heißt es auch nicht jeder, der den Heiligen Geist hat, sollte erwartet werden, dass er in Sprachen spricht. Understand this. Tongues is not a gift given to every believer. No, that, that's not biblical. Also wir müssen das klar erkennen. Das Sprachengebet ist nicht ein Geschenk Gottes, das jedem Gläubigen gegeben wird. The ability to pray in a tongue is not the only evidence of being filled with the Holy Spirit. Die, oder die Gnade, in anderen Sprachen zu sprechen, ist nicht der einzige Beweis, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Already in this teaching we have looked at this is the eighth manifestation of the Spirit. There are many other manifestations of the Holy Spirit. Here Äh, in dieser Lehre, jetzt ist es Nummer 8, ja, äh, als, als äh, Evidence oder als Bestätigung, dass wir den Heiligen Geist haben. Da gibt es sieben andere Bestätigungen vorher. In some circles, a wrong emphasis on this gift has led people to especially seek the gift of tongues. Und äh, <clears throat> eine, eine falsche Bewertung äh, dieser Gabe des, des Sprachengebetes hat uns eben in vielen Gemeinden äh, zu äh, ja, Fehlentscheidungen gebracht, dass Menschen eben es nachmachen, nur um zu beweisen, sich selbst und anderen, dass sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Uh, people feel the need to counterfeit this gift in some areas because they want to show people they have the Holy Spirit. Also manche äh, wie soll ich sagen, die, die, die, die geben sich einer Täuschung hin, nur um anderen zu beweisen, dass sie diese Gabe haben. You really can't be taught to speak in tongues and, and those schools out there, some of them that are trying to teach people how to pray in tongues, I don't really go for that. Ja, also ich bin nicht dafür, dass wir Menschen irgendwo äh, pushen oder, oder äh, sie herausfordern, dass sie in Sprachen sprechen. There are many abuses of this particular spiritual gift. Und da ist viel Missbrauch von dieser geistlichen Gabe. In some churches they are using it in an unbiblical way and that's sad. Und in manchen Kirchen wird das auf sehr unbiblische Weise gehandhabt. The Bible warns us against the misuse of this particular gift. Und die Bibel warnt uns vor einem Missbrauch dieses, dieser geistlichen Gabe. And so they set, it sets down guidelines for how to use this gift in the church. Und so haben sie richtige Vorschriften, wie man diese Gabe in der Gemeinde äh, äh, verwenden soll, einsetzen soll. These guidelines are found in 1 Corinthians chapters 12, 13 and 14. Und äh, äh diese äh, und das ist jetzt der, der, der biblische Weg. Lest, lest einmal 1. Korinther Kapitel 12 bis 14. Da werdet ihr viele Erkenntnis bekommen diesbezüglich. It seems that tongue should have a, a small and restricted place in the corporate life of the church when we all come together for fellowship. Ja, und dort spricht es davon, dass das Sprachengebet sollte einen kleinen, eingeschränkten Platz im Gesamtleben der Gemeinde haben. However, tongues should have a very important role to play in the individual personal life of a believer. Auf der anderen Seite sollte das Sprachengebet einen sehr wichtigen Platz haben in dem persönlichen Anbetungsleben many, eines, eines Gläubigen. Many have found that tongues are a personal language of prayer given to them by God. Und äh, äh, das Sprachengebet ist eine persönliche Sprache des Gebetes, das Gott uns gegeben hat. A way in which a believer can communicate to God without the hindrance of their knowledge and understanding. It kind of bypasses their mind. Und dieses Sprachengebet äh, geht an unserem äh, Denken vorbei, an unserer Logik und wir können Gott äh, weit über unser Wissen und Verstehen hinaus anbeten und loben. There's a lot more we could talk about tongues, but I encourage you, look into God's Word and see what it says. Äh, da wäre noch viel mehr zu sagen über Sprachengebet, aber schau selbst in das Wort Gottes, lies 1. Korinther 12, Kapitel 12 bis Kapitel 14 und lass dich vom Heiligen Geist äh, aufklären. Number 9, the last manifestation in that list is the interpretation of tongues. Und äh, äh, Nummer 9, Interpretation, der, also die äh, äh, die Auslegung der Sprachengebete. It is a companion gift to the gift of tongues. Und dieses, diese Auslegung des Sprachengebetes ist eine Begleiterscheinung zum, zur äh, Gabe des äh, Sprachengebetes. It's the ability to understand and give meaning to the unknown tongue that has been uttered in the church. Und es ist eine Fähigkeit, das zu verstehen und ihm äh, äh Bedeutung zu geben, was in einer, un, äh, in einer unbekannten Sprache gesagt wurde. It's not the ability to translate into a foreign language. That's different. Es ist nicht die Fähigkeit der Übersetzung einer fremden Sprache. It's more of an interpretation anyway. Es ist mehr eine Interpretation. And every time the gift of tongues is exercised publicly in the church context, It should be interpreted. Und jedes Mal, wenn eine, eine Gabe der Zungenrede öffentlich praktiziert wird, sollte eine Interpretation dazukommen. Read 1 Corinthians chapter 14 verse 27 and 28. That's where that guidance is given. Lies im 1. Korinther 14 äh, 27 bis 28 und dort wirst du genau erkennen, was Gott meint. The interpreter takes our attention from the one giving the tongue to God in what is being said. Und der, Interpre äh, der Übersetzer äh, nimmt die Aufmerksamkeit der Kongregation von dem, was Gott zu sagen hat. Without interpretation, tongues really have no value in this public worship setting. Und ohne die Übersetzung äh, einer, einer, einer Sprachenrede haben, hat eigentlich Sprachenrede keinen Platz und keinen Wert im öffentlichen Gottesdienst. The gift of interpretation allows tongues to be beneficial to the whole body of Christ. Und äh, die Gabe äh, des äh, Sprachengebetes äh, gibt, äh, gibt allen ein, einen, einen Segen. You're able to, to, to hear and agree with the message that is being brought forth and, and the tongue speaker's words to God. We can all go yes and amen to that. Und es bestätigt eigentlich, äh, was, äh, was der Pastor gepredigt hat, wird durch, den, durch diese Interpretation der Spra des Sprachengebetes nur bestätigt. And sometimes God can use the same person who speaks forth a tongue to also give the interpretation. Und Gott kann die gleiche Person verwenden, die die Sprachen, äh, die die Gabe der, des Sprachengebetes hat, aber auch dann die, die äh, Auslegung davon. In conclusion, when looking at the spiritual gifts, und wenn wir jetzt diese ganzen geistlichen Gaben und Manifestationen betrachten, dann können wir zu dem Schluss kommen. Our desire is that the church should not neglect the spiritual gifts. Unser Wunsch ist es, dass die Gemeinde Jesu die geistlichen Gaben nicht äh, ja, also als, als klein betrachtet. If you have any questions or comments about this teaching, und wenn, und wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesen Themen, die wir jetzt behandelt haben, schreib es unten hin und wir werden versuchen, dir zu antworten, um deine Fragen zu, zu klären.